Halli, hallo, Halli, hallo, wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Halli, hallo, Halli, hallo, wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Okay, warum sind die Kindergartenkinder noch froh? Bitte? Wegen wir mal rausgehen. Okay, wollen wir draußen spielen? Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh. Wir wollen draußen spielen. Ach, das ist. Ne? Oder so. So. Okay, ne, wir sind vergnügt und froh, weil wir gern draußen spielen. Ach, blieb es immer so, okay? Wir Kinder, die Erzieher bitte, bitte mit ein bisschen ja. mehr Intonation, ne? Wir Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh. Ja. Weil wir gern draußen spielen, ach, blieb es immer so. Ali, hallo, Ali, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Mama. Ali, hallo, Ali, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh. Denn hier sind viele Kinder und das ist immer so. Oh, Ali, hallo, Ali, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Ali, Hallo, Halli, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh nur um die Geschichte des Kontextes. Wir Kindergartenkinder wir sind vergnügt und froh. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Ihr habt da letzte Woche acht lang gearbeitet an dem Song mit euch. Ha? Ja. Weil hier sind viele Kinder, das ist immer so. Halli, hallo, Halli, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Halli, hallo, Halli, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Was ist im Kindergarten anders als bei dir zu Hause? Zähl mal, wie viele Spielzeuge hier sind. Das ist nur bei Millionärskindern zu toppen, da wir das ja nicht sind. <laughs> Und da wir ja normale Kinder sind. 18. Weil hier sind, hier, weil hier ist sehr viel Spielzeug. Ne? Das haben wir zu Hause nicht. Wir Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh, weil hier ist sehr viel Spielzeug. Das ist immer so. Halli, hallo, halli, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Halli, hallo, halli, hallo. Wir Kindergartenkinder. Was ist noch im Kindergarten anders? Bitte. Hier malt man uns die Gesichter an. Bei mir zu Hause hätte es das nicht gegeben. Aber das liegt nur an mir, weil ich mag keine Schminke. Ihr mögt Schminke. Ah. Hä? Hä? Weil ihr meine das ist öfters so. In Kindergarten, Kinder, wir sind vergnügt und froh, weil hier wird man geschminkt. Und oh, das ist öfters so. Halli, hallo, halli, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh.